Oh. oh, oh. berikan cintamu Juga sayangmu padaku Bukan menjagamu hingga akhir waktu Menjelutmu Berikan cintamu juga dirimu kembali untukku Berikan cintamu juga sayangmu Ku menjagamu berikan cintamu juga